નમસ્તે મિત્રો સીડીપ આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી હું આ સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું આ ટ્યુટોરીયલ તમને વિન્ડોઝ મૂવી મેકરના ઉપયોગ વડે વિડીયોને કેવી રીતે સુધારિત કરવું એના પર બેસિક સમજાવશે વિન્ડોઝ મૂવી મેકર માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝનું એક કમ્પોનન્ટ એક એડિટિંગ સોફ્ટવેર છે જે કે તમામ નવીન વિન્ડોઝની આવૃત્તિ માટે ઉપલબ્ધ છે ME એક્સપી અથવા વિસ્ટા જો તમારા પીસી પર તે ન હોય તો તમે તેને આપેલ સાઇટ મારફતમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો wwwmicrosoftcomdownloads મૂવી ક્લિપની ધ્વનિને સાંભળવા માટે તમને હેડસેટ કે સ્પીકરોની જરૂર પડશે પ્રોગ્રામને ચલાવવા માટે વિન્ડોઝ મૂવી મેકરનાં આઇકોન પર બમણું ક્લિક કરો આનાથી તમારી સ્ક્રીન પર એક ખાલી મૂવી પ્રોજેક્ટ ખુલશે જમણી બાજુએ ટોંચે તમને મુખ્ય મેનુ દેખાશે તે ઘણા બધા વિકલ્પો ધરાવે છે જેને આપણે આગળ જતી વખતે વિગતવાર જોઈશું સ્ક્રીન પર તમે ડાબી બાજુએ મૂવી ટાસ્ક પેનલ દેખાશે મધ્યમાં કલેક્શન પેનલ અને જમણી બાજુએ ડિસ્પ્લે પેનલ વિન્ડોઝ મૂવી મેકરને વાપરવાનો જો આ તમારો પહેલો વારો છે તો કલેક્શન પેનલ ખાલી રહેશે પ્રોજેક્ટ માટે જોઈતી તમામ વિડીયો ક્લિપો ઓડિયો નરેશનો અને સંગીત ફાઇલોને જ્યારે ઇમ્પોર્ટ કરાવાય છે ત્યારે તે કલેક્શન પેનલમાં દેખાય છે જો તમે પ્રોગ્રામને પહેલા વાપર્યું હોય તો પહેલા ઇમ્પોર્ટ કરેલી વિડીયો અને ઓડિયો ક્લિપો તમારા કલેક્શન પેનલમાં દ્રશ્યમાન થશે કંટ્રોલ એ દાબીને કલેક્શન પેનલમાંની તમામ ક્લિપોને પસંદ કરો કોઈપણ એક ક્લિપ પર જમણું ક્લિક કરો અને ડિલીટ વિકલ્પ પસંદ કરો હવે જ્યારે કે તમારી સ્ક્રીન પર એક ખાલી મૂવી પ્રોજેક્ટ છે તો તમે વિન્ડોઝ મૂવી મેકરમાં જોઈતી ફાઇલોને ઇમ્પોર્ટ કરી શકો છો મૂવી ટાસ્ક પેનલ વિવિધ વિકલ્પો ધરાવે છે મુખ્યત્વે કેપ્ચર વિડિયો એડિટ મૂવી અને ફિનિશ મૂવી અહીં મૂવી મેકિંગ ટિપ્સ કહેવાતું બીજું એક વિકલ્પ પણ છે કેપ્ચર વિડિયો અંતર્ગત તમને ઇમ્પોર્ટ વિડિયો વિકલ્પ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો પરસ્પર રીતે તમે મુખ્ય મેનુમાં ફાઇલ પર ક્લિક કરીને ઇમ્પોર્ટ ઇન્ટો કલેક્શન્સ ઉપ વિકલ્પને પસંદ કરી શકો છો બંને પસંદગીથી ઇમ્પોર્ટ ફાઇલ ડાયલોગ બોક્સ ખુલશે એડિટ કરવા માટે જોઈતા વિડીયોને તમે અહીં પાથ અને ફાઇલ નામ દર્શાવીને પસંદ કરી શકો છો હું આ વિડીયો પસંદ કરીશ અને ઇમ્પોર્ટ બટન પર ક્લિક કરીશ પસંદ કરેલ વિડીયો કલેક્શન પેનલમાં ઈમ્પોર્ટ થાય છે જો વિડીયો માપમાં વધુ મોટો હોય તો વિન્ડોઝ મૂવી મેકર આપમેળે તેને નાના ક્લિપોમાં વિભાજિત કરશે Ctrl A દાબીને તે તમામને પસંદ કરો હવે કોઈપણ એક ક્લિપ પર જમણું ક્લિક કરો અને એડ ટીઓ ટાઇમલાઇન સબ વિકલ્પ પસંદ કરો ક્લિપો એ રીતે અહીં ટાઈમલાઈન પર ઉમેરાશે જેમ કે તે કલેક્શન પેનલમાં દેખાય છે જો તમે ઈચ્છો તો તમે ક્લિપોને એક એક કરીને પણ ટાઈમલાઈન પર ઉમેરી શકો છો ક્લિપ ડ્રેગ કરી તેને ટાઈમલાઈન પર ડ્રોપ કરીને ચાલો હું આને પાછું મૂકું વિસ્ટા વપરાશકર્તા ખાસ કરીને આ વાતનો ખ્યાલ રાખો કે વિન્ડો વિસ્ટામાં ચાલતું વિન્ડોઝ મૂવી મેકર વિડીયોને નાના ક્લિપોમાં વિભાજિત નહીં કરશે તે કલેક્શન પેનલમાં એકલ ક્લિપ તરીકે દેખાશે તો ફરીથી વિડીયો ક્લિપ પર જમણું ક્લિક કરો અને એડ ટુ ટાઇમલાઇન વિકલ્પ પસંદ કરો આ સમગ્ર વિડીયોને ટાઈમલાઈન પર એકલ ક્લિપમાં ઉમેરશે ટાઈમલાઈનની ઉપર આવેલ નાના ભૂરા લંબચોરસની નોંધ લો આને ફ્રેમ હેડ કહેવાય છે તે ટાઈમલાઈન પર વિડિયોની વર્તમાન સ્થિતિને દર્શાવે છે મૂળભૂત રીતે તે ટાઈમલાઈનની શરૂઆતમાં હોય છે પહેલા ક્લિપ પર ક્લિક કરો પહેલી ફ્રેમ અથવા વિડીયોની શરૂઆત હવે અહીં ડિસ્પ્લે પેનલમાં દેખાશે જ્યારે વિડીયો પ્લે થતો હોય છે ત્યારે તે ડિસ્પ્લે પેનલમાં દેખાશે ડિસ્પ્લે પેનલની નીચે બાજુએ તમને VCR નિયંત્રણોની જાણ થશે એ પહેલા કે તમને હું સમજાવું ચાલો હું ફ્રેમ હેડને અહીં ખસેડું પ્રથમ બટન પ્લે અથવા પોઝ માટે છે જ્યારે પ્લે મોડમાં હોઈએ ત્યારે ફ્રેમ હેડ આગળ ખસે છે જ્યારે પોઝ મોડમાં હોઈએ ત્યારે ફ્રેમ હેડ એની એ જગ્યાએ રહે છે બીજું બટન પ્લેબેક રોકવા હેતુ છે જ્યારે ક્લિક થાય છે ત્યારે પ્લેબેક બંધ થશે પરંતુ ફ્રેમ હેડ ટાઈમલાઈનની શરૂઆતમાં જતું રહેશે ચાલો હું ફ્રેમ હેડને અહીં ખસેડું ત્રીજું બટન એકી સમયે એક ક્લિપને રિવાઇન્ડ કરવા માટે છે ફ્રેમ હેડ એકી સમયે એક ક્લિપ પાછળ ખસે છે તેની નોંધ લો છઠ્ઠું બટન એકી સમયે એક ક્લિપને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કરવા માટે છે ફ્રેમ હેડ એકી સમયે એક ક્લિપ આગળ ખસે છે તેની નોંધ લો ચોથું અને પાંચમું બટન એકી સમયે એક ફ્રેમને રીવાઇન્ડ અને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કરવા હેતુ છે ફ્રેમ હેડ એકી સમયે એક ફ્રેમ ખસી રહ્યું છે તેની નોંધ લો હવે અહીં આવેલ આ બટનને સ્પ્લિટ બટન કહેવાય છે તે ક્લિપને વર્તમાન સ્થાને બે ક્લિપોમાં વિભાજિત કરે છે વિડિયો અને ઓડિયો ક્લિપ બંને ચાલો હું આને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરું હું ફ્રેમ હેડને અહીં ખસેડીશ અને સ્પ્લિટ બટન પર ક્લિક કરીશ ક્લિપ હવે વર્તમાન સ્થાને બે ક્લિપોમાં વિભાજિત થઈ ગયું છે તેની નોંધ લો આ એક શક્તિશાળી એડિટિંગ ટૂલ છે હવે ચાલો હું વર્તમાન ટાઈમલાઈનની લેઆઉટ સમજાવું ટાઈમલાઈન મુખ્યત્વે ત્રણ વર્ગોમાં વહેંચાયેલી છે વિડિયો ઓડિયો અથવા મ્યુઝિક અને ટાઇટલ ઓવરલે વિડિયો આગળ આવેલ પ્લસ બટન પર ક્લિક કરો આ વિડિયો ટાઈમલાઈનને વિસ્તૃત કરશે અને તેમાં આવેલ ઓડિયો ટાઈમલાઈન દ્રશ્યમાન થશે ડબિંગ હેતુસર આ ઉપયોગી છે ડબિંગ વિશે મેં પહેલાથી જ બીજા અન્ય ટ્યુટોરીયલમાં સમજાવ્યું છે તમે કદાચિત તે જોવા ઈચ્છી શકો હું અત્યારે વિડિયો ટાઈમલાઈનને વિડિયો આગળ આવેલ માઈનસ બટન દાબીને બંધ કરી દઉં છું અહીં ટાઈમલાઈનની ઉપર ઘણા આઇકોનો આવ્યા છે જે એડિટિંગ દરમિયાન ઉપયોગમાં આવી શકે છે ઝૂમ ઇન બટન વિડિયો ટાઈમલાઈનને ખેંચે છે જેથી કરીને વિડિયોની દરેક ફ્રેમને એડિટ કરી શકાવાય ઝૂમ આઉટ બટન વિડિયો ટાઈમલાઈનને ભાગે છે જેથી કરીને તમે સંપૂર્ણ વિડિયોને ટાઈમલાઈન પર જોઈ શકો છો આ બટન રીવાઇન્ડ ટાઈમલાઈન બટન છે જ્યારે પણ તમે તે દબાવો છો ત્યારે ફ્રેમ હેડ તમારા વિડીયોની શરૂઆતમાં ખસશે આ પ્લે ટાઈમલાઈન બટન છે તેના પર ક્લિક કરવાથી વિડિયો ડિસ્પ્લે પેનલમાં પ્લે થશે આ પ્લે બટન બરાબર VCR નિયંત્રણ પ્લે બટનની જેમ વર્તન કરે છે વિન્ડોઝ મૂવી મેકરના વિવિધ લક્ષણો પર વધુ માહિતી માટે મૂવી ટાસ્ક પેનલ પર આવેલ મૂવી મેકિંગ ટીપ વિકલ્પોનું અન્વેષણ કરી શકાવાય છે હવે જો કે મેં વિન્ડોઝ મૂવી મેકર સ્ક્રીનની મૂળભૂત લેઆઉટ સમજાવી દીધી છે તો ચાલો ટાઈમલાઈન પર પાછા આવીએ અને વિડીયોમાંથી ભાગો કેવી રીતે ઉમેરવા કે રદ કરવા તે શીખીએ હું અહીં ઝૂમ ઇન કરીશ જેમ તમે વિડીયો ઇમ્પોર્ટ કરી લો તેમ તેને શરૂઆતથી લઈને અંત સુધી પ્લે કરો અને તેમ જે ભાગોને એડિટ કરવા ઈચ્છો છો તેની નોંધ બનાવો હું અહીંથી વિડીયોની અમુક સેકન્ડો રદ કરવા ઈચ્છું છું તેથી હું ફ્રેમ હેડને અહીં ખસેડીશ અને ક્લિપ પ્લે કરીશ હું પ્લેબેકને અહીં અટકાવીશ કારણ કે આ એ ભાગની શરૂઆત છે જે હું રદ કરવા ઈચ્છું છું હવે હું સ્પ્લિટ બટન પર ક્લિક કરીશ નોંધ લો કે ક્લિપ હવે આ સ્થાને વિભાજિત થાય છે હું પ્લેબેકને રેઝ્યુમ કરીશ અને ફરીથી એ ભાગના અંતમાં પોઝ કરીશ જે હું રદ કરવા ઈચ્છું છું સ્પ્લિટ બટન પર ફરીથી ક્લિક કરો નોંધ લો કે ક્લિપ ફરીથી આ સ્થાને વિભાજિત થાય છે હું ફક્ત તેને પાછું ખસેડીશ જેથી કરીને તમે તે જોઈ શકો હવે હું ક્લિપને તેના પર ક્લિક કરીને પસંદ કરીશ અને કીબોર્ડ પર ડિલીટ દબાવીશ નોંધ લો કે આગલું ક્લિપ આગળની તરફ ખસે છે અને પહેલાના ક્લિપના અંતમાં જોડાણ થાય છે મૂવી મેકર આ પોતેથી કરે છે જેથી કરીને વિડીયોમાં સાતત્ય રહે હંમેશા યાદ રાખો કે જ્યારે પણ તમે ક્લિપના ભાગને રદ કરો છો ત્યારે વિડીયો અને ઓડિયો આમ બંને રદ થાય છે આ રીતે કોઈપણ વિડીયોમાંથી ભાગો રદ કરી શકે છે હવે હું ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરીશ કે વર્તમાન વિડીયોમાં વધારાના ક્લિપને કેવી રીતે ઉમેરવું મારી પાસે એક નાનું ક્લિપ છે જેને હું મારા વિડીયોમાં સમાવિષ્ટ કરવા ઈચ્છું છું તો હું તેને ઇમ્પોર્ટ વિડીયો પર ક્લિક કરીને કલેક્શન પેનલમાં ઇમ્પોર્ટ કરીશ આ એક ફાઇલ છે જેને હું ઇમ્પોર્ટ કરવા માંગુ છું તો હું તેને પસંદ કરીશ અને ઇમ્પોર્ટ બટન પર ક્લિક કરીશ ક્લિપ હવે કલેક્શન પેનલમાં ઇમ્પોર્ટ થઈ રહ્યું છે ક્લિપ હવે કલેક્શન પેનલમાં દેખાય છે હું ક્લિપ પર ક્લિક કરીને તેને પસંદ કરીશ અને તેને તે સ્થાને ખસેડીશ જ્યાં હું તેને ટાઈમલાઈન પર દર્શાવવા ઈચ્છું છું હું માઉસ બટન મુક્ત કરું છું અને મારું ક્લિપ વર્તમાન સ્થાને ઉમેરાય છે કૃપા કરી નોંધ લો કે તમે નવા ક્લિપને ટાઈમલાઈન પર બીજા ક્લિપની શરૂઆતમાં કે અંતમાં ઉમેરી શકો છો અને ના કે તેની વચ્ચે જો તમે તેને વચ્ચે ઉમેરવા ઈચ્છો છો તો તમને ટાઈમલાઈન પર આવેલ ક્લીપને વિભાજિત કરવું પડશે અને ત્યાં નવું ક્લિપ ઉમેરવું પડશે આ પ્રમાણે કોઈપણ વિડીયોમાં ભાગ ઉમેરી શકે છે આ પ્રક્રિયાને બે કે તેથી વધુ વિડીયોને ભેગા કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાવાય છે બીજી વિશેષતા જે મને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવી ગમશે તે એ છે કે ક્લિપની લંબાઈને અથવા ક્લિપના ભાગને કોઈપણ રીતે વિસ્તારિત કરી શકે છે આ વિશેષતા ખાસ કરીને ડબિંગ કરતી વેળાએ ઉપયોગી છે કોઈકવાર વિડીયોની મૂળ ભાષામાં કરેલ સમાન વસ્તુને કોઈ કોઈક જે ભાષામાં ડબિંગ કરે છે તેમાં સમજાવવા વધારે શબ્દોની જરૂર પડી શકે છે આવા સમયે આપણને ઓડિયો સાથે સુમેળ થાય એ માટે વિડિયો ક્લિપના સમયને વિસ્તૃત કરવાની જરૂર રહે છે ભાગો રદ કરવા વિશે સમજાવેલ રીતનું અનુસરણ કરીને તમે ઇચ્છિત વિસ્તૃત માટે જોઈતા વિડીયો ભાગને પસંદ કરો હું આને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરીશ હું ફ્રેમ હેડ અહીં ખસેડીશ અહીં વિડીયો વિભાજિત કરીશ પ્લે અને પોઝ વિડીયો ફરીથી વિભાજિત કરું છું ક્લિપ કરેલ ભાગને પસંદ કરું છું જમણું ક્લિક અને કોપી પસંદ કરું છું ફ્રેમ હેડને એ સ્થાને ખસેડું છું જ્યાં હું તેને પેસ્ટ કરવા માંગુ છું જમણું ક્લિક અને પેસ્ટ પસંદ કરું છું એકાંતરે તમે કોપી કરવા માટે કંટ્રોલ સી અને પેસ્ટ કરવા માટે કંટ્રોલ V વાપરી શકો છો આ રીતે મેં જોઈતી સેકન્ડો સુધી ક્લિપને વિસ્તૃત કર્યું છે ક્લિપને લાંબા સમયગાળા માટે વિસ્તૃત કરી અને ત્યારબાદ એડિટના અંતમાં વણ જોઈતા ભાગને કોપીને નીકાળવું હંમેશા વધુ સારું રહે છે સામાન્ય રીતે ભાગને માઉસના હલનચલન વિના પસંદ કરો નહીતર પેસ્ટ કરેલ ક્લિપમાં પણ માઉસના હલનચલનની પુનરાવૃત્તિ થશે આનાથી દર્શક માટે મૂંઝવણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે તો આ એક વસ્તુને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે જ્યારે આપણે વિડીયો વિસ્તૃત કરવા માટે કોપી અને પેસ્ટ કરીએ છીએ આ વિન્ડોઝ મૂવી મેકરની સામાન્ય એડિટિંગ વિશેષતાઓને આવરે છે તેથી વિન્ડોઝ મૂવી મેકરની આ વિશેષતાઓનો ઉપયોગ તમારા વિડિયોને એડિટ કરવા માટે કરો જેમ કે પહેલા ઉલ્લેખ કરાયું છે વિડીયોને એક ભાષામાંથી બીજીમાં કેવી રીતે ડબ કરવું તેના પર બનાવેલ ટ્યુટોરિયલ તમે જોવા ઈચ્છી શકો છો એકવાર જો તમે સામાન્ય એડિટિંગ અને ડબિંગના નિપુણ થાઓ છો તો તમે તમારા વિડીયોમાં હળવી વિડિયો અસર અને ટ્રાન્ઝિશન્સ શીર્ષક કે આભાર સૂચી અને ઓડિયો અથવા સંગીત કેવી રીતે ઉમેરવું એ પર હજુ એક ટ્યુટોરીયલ પણ જોઈ શકો છો દર્શક અમારી વેબસાઈટ wwwspoken tutorialorg નો પણ સંદર્ભ લઈ શકો છો આ સાઇટ તમામ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમો માટે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલોના બનાવવા એડિટિંગ ડબિંગ સંબંધિત તમામ માહિતી ધરાવે છે આશા રાખું છું કે આ માહિતી તમને ઉપયોગી નીવડશે સીડીપ આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું આવજો અને જોડાવા બદલ આભાર